hello friends welcome back in my channel Vedanulekha channel को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी चीज़ से लाइक कार्डबोर्ड और टेबल से हम जो कॉन्गो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कैसे बनाएंगे और मैं आज आपको बजाना भी सिखाऊंगा एक कार्डबोर्ड लिया है मैंने उसमें तीन सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं फर्स्ट सर्कल का नाम होता है कॉन्गो मिडल वाले का नाम होता है बोंगो और लास्ट वाले का होता है बोंगो तो आज चलिए बजा तो फर्स्ट बीट का नाम है हिंदी पेड़ तो इसे ऐसे बजाते हैं अब हम बजाएंगे असेंबली बीट इसे इस तरह से बजाते हैं तो अगली हमारी बीट का नाम है रोलिंग बीट इसे इस तरह से बजाते हैं की आप भी घर में ऐसे किसी भी कार्डबोर्ड या टेबल से एक ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्गो का शेप और ऊपर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं तो थैंक यू